иду к Тебе навстречу, Боже. Я хочу любить и верить больше. Мой путь с тобой не прост. Ты со мной, друг мой, царь мой, ты со мной. Господь, я Твой. Спасибо за благодать, что ты мне дал. я все отдам Везде за тобой пойду, не обернусь Все в жертву я друг мой, царь мой, ты со мной всюду рядом ты со мной. Любовь. я твой.